Валюша, скажи лук. Лук. По лбу стук. Еще раз скажи лук. Лук. По лбу стук. Скажи чеснок. Чеснок. Валюша, скажи лук. Валюша, Валюша, скажи лук. лук. Thank you.